Dengan karahayon katur rawipun wa begawan saking pertapan rawipun wa begawan wonten ing kraton pringgendani anda tusaken suka jas putra paduka kula wa begawan dawu timbalan anak prabu sak kelimah kali kelemah anak prabu medar pangendika ingkang kula piringaken iktos andhasaken suka raning manah ingkang kula kula saking kendal sodo oh inggih langkung menika paring aturaken pasegan para katur rawipun wa begawan saking Kendal Soto. Dahat katedha kalingga murda. Sih panekremanipun Anak Prabu ingkang kula pundi? Kula tampi astra kali kula pundi wonten mustaka kula kalungaken wonten lunga ya. Mugi ndadosaken daya kasantosanipun ingkang wa saking Kendal Soto. Madu king panuwun. Ih, Nyun sewu kepal saku dipun kang wong. Kepareng ngaturaken puja puji rayu. Katur wonten ngandaping pepodo anak Prabu. Sanget pamunipun ingkang putra kula wa. Kula tampi kula pundi. Wontene mustaka rogol Dateng genggemaning asta kula. Mugi-mugi mulo dateng bawa laksananipun putra paduka kula wa begawan inggih mugi-mugi mugi-mugi anak prabu mboten namem mekaten kemawon iki ingkang wa nderek nyuwun mugia anak prabu tansah winanto saking karayon kabar puja-puja rayu sing kang mugi muwi dateng keluhuran tuwin kami bawanipun putra paduka matur king panuwun Bimanyu dawu timbalan Koko Prabu pepunden kula pun kakang durung erna penggali yen siadi durung lenggah aneng sisihe pun kakang ngesta kendhawuh nyuntam beng pangestu Koko Prabu pepunden kula kancik-kancik aneng tegal kepanasan yang jadi durung minggah mengatur ngasani pun kakang Kito akar yo wangsit mindoko bang pangajapen tawang susu angin dia kelawan galihe kagum tepaking kuntul mah diliranku mugi ingsun pinaringan karahayon. Kawistara banget yen Kakang Gatotro iki mring kadang-kadang anungi tresna. Tresna banget. Kakang Kawidaya yen lenggah durungan sisihe Kakang Gatotro, Kakang Gatotro durung adem penggaliye. Yen nimbali aku durung erna yen pisuanku durung langkung mangarsa kakang nurgoco ngendikake rasane kaya ancik-ancik aning tegal kepanasan matur ging panuwun ketresnane kakang nurgoco marang aku lenggakang prayoga di wisogri tak ngestake dawuh pun kakang durung lega durung rena yen pepundenku paman bendono. durung maju pilgene biantoro aku kepareng maju yo yo yo yo aku nyun hormati bendrong kulon aku sing tak kadang-kadang tak domo-domo tek damu-damu muga bisa ngatur bapak pusat ngadil negara keraton pringgitani warisan swargi romo prabu termbuku oh kaki prabu gak kocok aman kalau bendono dawuh menopo jadi pangunak neke ngatiku kababar dina saiki menggalaken menapa anak prabu badhe kepareng bangun gapura aneng wates alas tunggul rono meratelake yen alas tunggul rono lumebu marang tlatah pringgendani kabeh kadang naraprajaja para sesepuh, para pinsepuh, para muda apa maneh. Kabeh nara praja nyengkuyung. Pringgidane kudu ngatokake anggone tresna marang bumi warisan swargi Prabu Trembuku. Awit orang mawa hambangun gapura durung bisa dinyatake pringindani duwe tratah tunggul rono tan samar pap mori so

war rono aran saking layap liyeping aluyu pindho pesating supena sumusuping rasa jati O oh. sing hati-hati abit pun paman ngerti dino iki bakal mbudalake poro kadang senopati peperangan lan mbudalake poro kemuluh ingang dadi kadapuk dadi bulo bandung Nejom bangun gapura ning tapal wates sing alas tunggrana mratelake alas tunggrana lumebu ning tlatah Bringindani mekaten. Iya. Pun paman lega bungah banget. Sawise nalika Nerespati cemengan pun paman diadep dening anak Prabu sakadang-kadange antarane Raden Ontarjo Raden Antaséna, Raden Bimanyu, Raden Wisanggeni, sesepuh pringgendani. Saka ing Kendal Sada, Ramandaya Pati Anoman ya Sang Pendhita Mayangkara Anoman. Sawisipun paman pelatih aken nyejarahkan asal ala ngalah tunggrono podo di kuku awit orang ngocoworo orang awur sejarah ingkang dicatet ning buku tata negara pringgendani padha karo dongane pun paman lanjur padha nyengkuyung pun paman ngerti ingkang kados pundi Raden Wisokrisnata nata sing bakal dadi serapati sing bakal dadi apa wae Raden Wisogene wis tatas titis anggone nata uga di sengkuyung diretoni dening sang begawan Anoman. Saiki panjenenganmu anak Prabu taatri mundut prisa wae. Kang Rayi wis kene menyandikani dawuh, Gendang oh Iya, Kakang. Iya, iya Dewi Sogeni. Marata pirmbagek Kang wis gumolong pun Kakang arsa nguningani. Nun sewu ana man. Iya ya Ngir, wis geni. Ayo atuna. Pirmuka wis dumadi disarudoni dening para kadang putra-putra Pandhawa disarudoni dening Narapraja Pringgendani. Disengkuyung dening warga Pringgendani. Oh iya. Iki ngene Kang Ngir Kaca, tak aturi pirsa. Sawise kabeh padha midhangetake sejarah sing diindikake dening paman karo bendono orang ocoworo orang orang ngawur awit buku tata negara ingkang nalikane eh, yang terbuku sing ato iki tak aturake kakang dulang Brineka Jalmo Jalmo Jalmo ratu pujunggung Kang Darwi oh, oh, oh, saking wis gene adikku ya kepriye di wis gumolong tekad disarujoni dening para sesepuh diretoni lan disengkuyung dening kawula pringindani iku sejarah asal usule alas tunggul rono cetha welo-welo ki alas tunggul rono ki lumebu ning keraton pringgidane nalikane eyang eh, Prabu Trembuku ngato negara iki ngene. Mengkono dijo. Lan jur ngejaba sok iku uga wis diretori Dewanoman dina iki wis kabeh para kadang putra pendonyan dikene dawuh ngiridake prajurit peperangan prajurit Blandong prajurit Bandung kanggo bangun gapura. Prebut peperangan awit ana werta. Wertane ingkang katampi dening para telik kakang bemantur kesamekta. Nyengkala yen pringgindane bakal bangun gapura ning alas Tunggul Rono. Malah kakang Bumantoro, disengkuyung dening ratu-ratu pitung negara antarane. Prabu Nagaraja saka Jangar Bumi ingkang tetoke ratu saka kutha Prunggu ingkang dejur Prabu Srawana lan liya liyane ingkang iku Wakita Wanoman paring pitedah marang aku aja muing bala blandong tegese bala blandong sing padha ambangun gapura kudu diapit dening Padya Bala peperangan saka pengindani. Aku sembagi-bagi pegawean Kakang antarane. Kakang Antarjo sanggup ana sadurung bumi. Kakang Angka Wijaya sanggup ning daratan. Kakang Antaseno ngandikane dawuh bagiane ning sadurung segara. Pitedah Paman Kurabendana peperangan ki peperangan kok rebut bumi, rebut negara. iki bakal mesti ana korban ora ketang gedhe cilking korban ingkang cetha korban raga korban nyawa lan liya liyane ingkang iku aku samekling gawe disarudone dening Wanoman Kakang Antarjo ing bumi Kakang Antarsena ing segara Kakang Bimanyu ning daratan Wanoman kapadah dadi tukang tombo. Lho kok dadi tukang tombo? Engko dhisik ger wiso geni. Apa upama pun uwoki orang bangkang ning aja pun wong sing dadi tukang tombo. Kepriye kok wide tetep pake ora bakal pun uwo salah. Wanoman, iya grup iso geni. Awe sing kagungan lengo rek moyo ki Wanoman kok. mbunyatane leng ora kemoyo pangandikaning para dewa kena kanggo nyambung balung putung nyambung otot pedhot ngarepetake daging serak lan bisa kangge nambarake bisa mandi la iki bulane ngejaba waneman ora ana sak ora rane waneman kuwi kowe tau dadi senopati kalau gapa cawati dendro ane negara Pancawati bedak negara ngrusak ngalengko boyong wanuja lagi wis ora kaget tumen peperangan dadi wanoman kaya-kaya ora samaju tenaga asal dadi tukang tombo yo tetep aku manut ya iso kakang Antarja Antasena Bimanyu lan liwiliane apa wis nyengguyung lair batin uh, wis malah njaba iku aku ngatur senopati senopati perang aku wis duwe prasaja kakang Antarja kakang Antasena kakang Bimanyu sing mimpin peperangan kok jare aku lho iki dume aku ki dewa penutup mbuh nyatane panggunging para kanca putra Pandhawa aku sok jujur ratine dumeh aku jujur aku diadekake Senopati Kaluga ngatur peperangan pinggendani Radu Trisna aku saguh nyuwun pangestune Kakang Garkaca yen kaya ngono prayogane prayogane Kakang seno, maune Ya mbuh kepriye ya ora maido. Aku luwih kenongo didadekake pimpinan, didadekake pengatur perang. Ning sawise tak aturi pirsa sing rupa-rupa wis luluh. Malah kuyung banget aku sing dadi pengatur peperangan. Lah nyuruh sawise Kakang Antasena Kakang Antasena manut, aku janji aku gelem ngatur peperangan, nanging sing diatur kudu padha manut. tak kongkon maju ya maju, tak kongkon mundur ya mundur, tak kongkon mulih ya mulih. Kudu manut aja bangkang aturanku ning palagan. Yen arep bangkang aturanku ning buri. Wis padha nyeng kuyung kabeh. Aku mau yo nuwun sewu kula piye po? Ya wis punuwun nyanggupi. Muga-muga wae renga rekamaya isih ana dayane Ya muga-muga usulku turun di tompo kurup bisa geni. Paman kalau bendono aku kesupen usule. Mau bisa geni ngendikakan peperangan bisa ono korban. Korban rogo, korban unyo, korban nyowo. Iya yen yang peperangan mati munggari mendem lan digomuli. Yen peperangan dadi peperangan gegempuran lanjur ana perjuri sing tugel tangane ning ora mati tugel sukune ning ora mati gawa muni wis ora nyambut gawe ayo pamelingku kabeh mau oh iya kakak ngger kocok adikku Iso geni paman kalau bendono ora madune peperangan ning ngatur ning mburi sing diatur dening paman kulo bendono wanti-wanti banget yen ana perjurit mati ning palagan panciun rondo aja nganti kesupen mengkono paman kalau bendono <laughs> iya iya PKG anggerono perjuit mati ninggal rondo aja khawatir sing ngatur rondo <laughs> ki aku ning mburi tur aku wong wis rame ing gawe sepi ing pamrih syukur kulo bisa geni wanoman wancine wis ngancik kanggo budakle budalake barisan saka pengindane matur suruh Lah wis kaya ngene iku. Anoman lan Kakang Gercaca, Kakang Bimanyu. Iya kula pesugeni. Monggo yen aku wis mbudalake paperangan, Kakang Gercaca gegantangan sono ning kraton Dhuwarawati. Suwaring kraton Dhuwarawati. Layang iku mau diaturno Wana Tandurwati supaya ngerti supaya muningani yang tunggul ronoki dudu kagungane kakang bumantoro ning mlebu ning tratah pringgendani iya iya kulup adiku sing tak tersenani lan kabeh pangandika tak sing kuyung wanoman bubawa seso katur wo begawan anoman ora nono lupute wong nyuwun kok ora mandik-mandik ingkang iku kake prabu gaib kocok dus bundi wiso geni daud timbalan angka wijaya nundhawu timbalan wa anuman sesanti babarengan nyuwun nugra papening Gusti Kang Kawung jagat muga-muga negara peringgendani tak sepinantu saking karahayon bisa nganake tugu kinaryo watesing keraton peringgendani kalian teradu tisro umbul dongong kaca kaparang kondurnge daton ginarebeg dening Glosari pinso sarengan pamboyonging ing songsong gawat Datan kaparang pinarak wonten sing sering nganti Sang Prabu Garkaca Mboten kaparang mirsani renenggane gapura Gyo Manjing Daton lulus Raharjo Gantaring cariyos kedah karana nebenok kang dak nyedake kang tebih Dering gambaraken kembalipun para putra-putra Pandhawa ing samekta mbidake prajurit. Gambaraken ngemoto saksoninggil keraton Pringgendane ing ngriku papan during para tetik kang samyu gelar kagunan Jawa. Wonsunggaling tetingan sampun madya yuswa. Parandene mboten kantun telpok kinange. kalih ngilo niku ngormati miyosipun biung kok eh, eh ya ya syukur dumeh aku ke ora tau ke iki telpoki nangelan pengilon nggih ya ya syukur aku dihormati Dur, aku tak menehi lalipur karo kowe dhisik mengko kagem para rawuh oh nggih yen kowe atur pasugoda marang aku ngintang karo ngilo aku menehi tembang kanggo kowe nduk anak kowe dok nggih menapa enake aku kira kowe ngerti ora perlu aku omong ingan dipun ngendikaken aku kira rondo anyar aku nduk oh nggih nggih nggih gajah suliah rawuh bareng karo Dek Mas Bodong. Mau kok ra eh kok kondo ra gadah-gaduh gadah-gaduh noleh Bu Suliah urung rawuh. Yo aku gap-gapan leh omong, Nduk. Lah iki wis ora wong penjenengan wis rawuh. Sebab sebab kabeh priyayi kakung putri sak menake iki kabeh dongar parep, arep busuliah. Wis suwe busuliah ora katon ning panggung wayang karo Pak Gino. Lagi nembe wengi iki penjengane bisa bareng karo aku. Oh, nggih nggih. Nika busuliah iya. Kula kok pangli kok paling ya apa? Mboten ketinggal sepuh malah ketinggal nem sanget. Ya ya ngono iku wong panjenengan ngene iki jujur kok. Wis ora menggali akeh apa-apa. Dalme wis akeh maksud esin bangun dalem tingkat wis dadi. Mulane katone subur banget. Oh, ngeten nggih. Ning aku sadurunge waktu tak aturake mring Bu Surya Pak Bodong aku nampi serat sing cacahe ora sedhek akeh banget layang pundutan lagu saka para sutresna saking pundi mau akeh banget saka telatah Kecamatan Sokaraja, tata Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, uga saka Kecamatan Adivala, Soko Kecamatan Gumilir Cilacap akeh banget sing do rawuh. Ing kene ana sing ngendika kula sakonco kalih bis ana kula sakonco setunggal bis lha iki padha ngato bis mrene kok nduk saka tresnane karo aku sakonco. Oh nggih nggih. Tiwas kebenaran banget nduk wengine terang iki terang cerah banget. Papane kelbune jembar. njur para bapak panitia sing metuake aku suan mrene grapyak semanak gupuh suguhane apik panggange gede banget durung sing diingkung sumrambah mring kanca-kanca pengrawit ora ana sing kesingsal oh ngaten rokoke malah kapora luwih ngaten iya iya ngejaba iku nduk aku nyawang bapak-bapak panitia agemane kok lurik kembar eh mongko ketua panitia karo anggota panitia ki nganti rong puluh agemane kembar oh ngaten mbuh nyatane malah jane Pak Gino yo nampa bagian lurike durung tekan ngaku diparingi loro siji kanggo Pak Dalang siji kanggo Mas Pengendang ning durung tekan medine mengko tau ngeto ya tekan matur gingwan won Bapak panitia luripun ingkang dipun paringake dhateng kula menawi dereng wonten nggih numbas kiyen ngenjang <laughs> niku jane wong nyuwun bagian kok dadak pinten-pinten guyon kok nduk guyon nggih lha kene nduk tomo aku tak ngaturi pundutane bapak panitia pundutan lagon kagem pasugata rawipun bapak mustika ugi para bapak saking koramil jatilawang lawang utawi bapak-bapak saking sektor Jatilawang yang sami rawuh matur ging panuwun rawuhipun pasugata ingkang kula aturaken arupi pamireng gimana kok sekar-sekar campur sarinan nah ingang dipun saken dini bapak panija dipun bawani swanten pelong ingang kapuri bawa sinten putuku dewe anggraini alias rini unen-unen pun ngumboro ini ki wong relono sing durung entuk tantelan dadi le nembang karo jumeneng ning ngetingalake pasuryane susah nembang ning ngetinggalaken sedih lajeng dawaipun tibane mengko ayo nak rini swanten gending balian nggih matur nuwun Rin ayo wiwitono ngumbara ngambara karo merengut ning mesem merengut tapi mesem <laughs> niku pripun langut bebasan Suliah, Mbak. Niku medene mbih pirsa niku putu kula niku. Oh nggih. Nggih. Wah. Sumbut piyayine ayu, suarane kepenak. Eh, nggih nggih nggih. Alhamdulillah bejat jenengan, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Jajal nyong kaya Rika Sinom, weh. <laughs> Mengin, Bu. Kulo atur sing dangu sangat. Oh, nggih. Okay. た Malang Gih. malah sinusulan antarane Mbak Hera, Mbak Herni, Mbak Bukan Ari. Eh, Mbak Wiwi. jumeneng jejer sekaman apa jejer 5 monggo. 5 5 5 yo. Mbak Hari, niki mboten promosi kula. Bilih wonten ingkang dereng nate tindak dhateng Baturaden ingkang swasana kota turis sampun sengsami meningkat. Mila cumangga kepareng midhangetaken isen-isen ing lakon Baturaden. Dadi Mas. midhangetaken swasana batu Raden menipun lajeng kepengin tindak mriku upami mriku mangkat kene pemirsani swasana ingkang edipeni guyu monggo mang lajengaken ayung guyu ketinggalipun nem-nem sangat kelebune ke anak putuku kok priyantun pundi saka telatah ek kabdanan dadi lawang oh dasen niku seniwati seniwati saka kene oh nggih nggih nggih pancene sengaja aku golek anak-anakku seniwati sing sih padha remaja iku iku mau cewek-cewek sing urung taun nyenggol cowok Jan, urung tahu kesenggol cowok senajan to dalange pitung puluh enam tahun wis tua neng penyanyi ini nom nom oke oh, okay. golira liru Duk-duk oh. dalem. Iki ana kanca pepadi, pengurus pepadi saka Purwokerto Kang Rawuh, uga saka kabudayan. Dadi aku ngaturi pasugoto lelagon uga. Lelagon sing kanca-kanca pengrawit ing tlatah kene durung pati apal. Ning aku ya ora kuwatir ing tlatah Jati Lawang ki ana sumber lagu-lagu gending-gending Jawa. ingkang iku panjenenganipun Bapak Wito Kimen kebahagiaan panjenengan ngetinggalaken swantenipun dateng kanca-kanca seniman kang sami rawuh. Ayo, kali jumeneng monggo, kali lenggah mawon nggih monggo. Abi niki lagune angel niki bawa dandang gula mas kentar. kata dandang gulo moco patling buteng kadut dandang gulo mas kentar nyantikannya buten mas Wito mas ah, niki seniman sing seniman sing digoduk patang puluh wengi buten ambrol niki wiwita sing ngangge celonot pendek niku tungut gulo ngantok sak periki yeah. mas. yeah. hanyar koro linaku pada si terus laras selendro patet iro songong dan grogi kayane Pak Witoki mirsani cewek-cewek seorang tau kesenggol cowok tadi grogi niki dalu niki ditunggu nih kali biunge pak niki Sinten. wonten mama uun oh syukur, syukur. ye ye niki tengah jengah niki terus kulo mandan grogi niki berbeda monggo mang terasakan binarung kina roh sesepuh saking dusun monco saking kecamatan monco katang yang sami rawu mundutipun sami banyumasan lah biatane pun ingang joget niku mbak sartini seniki kulo gentos, kangi gentos pandangan cobi mbak ari saking merit kulaturi lagu banyuatan dipun pesani penyengan pantai lo gending dados ayo Thank you. Pak Muji niku seliramu sok nyebut kaki niku nopo kaki kakian nopo kaki sambatan. Oh nek niki kaki temenan niku Mbak Linggo. Oh, kaki nggih. Nggih. Kaki medal pundi niku? Nopo marga utang duit mboten nyaur? Kula lho bingung urut-urutane pripun ya, Kek? Angel yang diceritake. Lah pripun sih? Mulane kowe muni karo aku melu kaki. Nggih. Muni kaki ning aku karo ibumu ya munine Nini. Lha sing pripun? Sing ngerti dongengane Pak Gino. Menerusa ngendang ben ngrodongaken jenenge dadung kepuntir. Nggih. Giliran wekdal kulaturaken Bu Haja Suliah. Niki kula sampun nggih Mbak Limbek. Nggih mangke gara-gara damu sanget malih. Nggih.